mbese ko mbona uru rugendo rugiye kundushya kandi nyigenda ko narutangiye mbona rikibaya nkareba hirya nkarora hino hose nkasanga ari ibibaya arambwira ngo aha ni i kigali ngewe numvaga i kigali ndi mu cyaro numva numva i kigali ni ahantu hadasanzwe nkumva hararenze uburyo numvaga numvaga umuntu ashobora kuba abona n'amafaranga atagombye kuvunika nkumva amafaranga hari niba bayatoragura niba bagira gute numvaga amafaranga i kigali hari amafaranga nkumva n'ibibabi byose by'i kigali ari amafaranga nkumva n'ibitaka byose ari ibiceri nkumva n'inote zose ibiceri byose n'amabuye y'i kigali ari ibiceri abantu bavuga bati dore ka kana ko kwa kaje bata umwana umuntu atari arakura nyine baravuga bati narakoze ku wa gatanu mu gitondo saa mbiri n'igice zishyira saa tatu mama barapfuye nari narababaye ariko kuri uwo munsi niho nongeye kubabara bundi bushya bundi bushya bundi bushya ndakimira cyanga kugenda ndakizamura ngo kimanuke kigende kiranga kintu kiyanze ijwi riraza rirambwira ngo mwana wanjye ngwino ushaka aho uririra numara kurira ufata isuku utahe sinzabura kutakugirira neza ndagenda njya mu kazu mu kazu batekagamo ka kikoni kugira ngo ndiriremo nimara kurira mfate isuka ntahe ndagenda njya mu kazu kari kari aho ngaho ko nagakase gutya ninjira mu kumba kari gahari nsanga harimo umuvure urimo ibivuzo nsanze harimo umuvure urimo ibivuzo ndavuga ntaha ngiye kurira ntabanje kwiramira naba mpemutse mpita njya ku gatanda wanikaho ibyombo nkuraho igikombe mpita bya bivuzo agakombe ka mbere aka kabiri mwagejeje hagati abamagaze hejuru ati gonza nti ati ese ujya ntibivuze nti ndabirya ubwo se wahakana kandi wafashwe mbo turabishimiye rero ah, nk'uko n'ubundi ubuhamya bwacu mwakomeje kubukurikirana ah, mu bintu byatumye njya kuri tere cyangwa se ikintu imana yakozemo ikiraro cyo kugira ngo mbe ndi umuhanzi nibona ubuhamya muri kugenda mutega amatwi cyangwa se mwumvise ah, cyane ko nimukurikira mu ndirimbo zanjye zose zigiye zifite ubuhamya buhuriraho ah, ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko umunamara igihe kinini mu ntambara akamara igihe kinini mu mpinga z'imisozi agahangayika akavunika ijya yemera ko byose bitugeraho ijya yemera ko byose bitugeraho ugeragezwa n'umubyeyi kandi ari we wakubyaye umwana witaga gisubiza akakugerageza ugahangayika ukavunika iyo yemera ko byose bigira bite iyo yemera ko byose bitugeraho urumva ko niba nk'umuntu w'umubyeyi wambyaye papa ashobora gutinyuka akansiga mu nzu namusanzemo umuntu ashobora kugeragezwa n'umubyeyi wamubyaye kandi ni nako n'umuntu ashobora kugeragezwa n'umwana yibyariye birashoboka cyane bishoboka imana ibamugisha rero ah, hari nk'iyindirimbo ivuga ngo umuntu utuye mu mubiri iwacu sino mu biru byumve nzagusiga nubwo utubeshya twe turabizi uzabora naragutijwe ngo nkorere imana agenda mu biru uzasigara nabonyeho abantu umubiri wahinduka waba uri munini ugashyiraho ugakoko kukarangira waba wari inzobe ugahinduka ukaba amadowadowa narabibonye ko umubiri ushobora guhinduka umuntu ukamushaka ukamubura rero umuntu utuye mu biro aragize gute araruhije kubera iki akiri mu mubiri muzima ntabwo wamubwira ngo ihangane ukizwe ureke kwiyemera no kwishyira hejuru ngo abyemere reka da wamubwira akabyumva ari uko ari kugendera muri santana atarayivukiyemo wamubwira akabyumva ari uko amaze umwaka aryamye yarigenzaga wamubwira akabyumva ari uko wamusunika mu kagare yarigenzaga n'amaguru wamubwira akabyumva ari uko yibona ku biro makumyabiri na bibiri yari afite mirongo icyenda na bine wamubwira akabyumva ari uko abona asigaranye ukuguru kumwe yari afite amaguru yombi aho niho yabyumva ko umuntu utuye umubiri ari umubiri rero icyiza dufite ni uko iwacu si no mubiri ubyumve nzagusiga nubwo utubeshya twe turabizi uzabora naragutijwe ngo nkorere imana agenda genda mubiri uzasigara kuba uri inzobe uri munini uri muremure ni byiza kuyikorera imana uri mwiza kandi umeze neza eh, eh, ntubwire iki ngiki nanone nongere ubwire ngo buriya ndashima imana itareba kuranga ntirebe ku gihagaro ntirebe kavukire ntirebe iki hmm? iyo yesu aza mu isakaza areba uburanga akareba ubutunzi akareba ibigango nge nari kubuwande shimwa gitare kuko utarebye kuri ibyo ntange umunyago wawe nzahora nkushima iyo yesu aza mu isakaza areba nk'uriya mugore wampingishije akampingisha twavuganye ko mpembye ibijumba bikarangira mpembye ibivuzo iyo areba nk'uriya nari kuzahembwa iki ariko kirisito yarakoze we wampamagaye atarebye ibivuzo nariye atabaza ibijumba nariye atarebye ibishogoro nakamuye atarebye aho naraye atarebye ibishwangana naryamyemo n'ibinyabwoya byambabye yewe yesu we ndongeye ndagushimye hareruye <laughs> imana yarakoze yitareba yemera abarebare n'abagufi ikemera inzobe n'ibikara ikemera abize n'abatarize ikemera abanyamujyi n'abanyacyaro n'ikimenyimenyi nawe yarakwemeye <laughs> yaradukunze itarebye akarere itarebye ku moko ngo irebe aho wavutse n'agaciro ko mwiza birankwiriye twese biradukwiye guhora tuyishima ubu natwe bagenzi turi ubwoko bw'imana data ndagushimye naririmbye nyinshi ariko narimbaye nkeya mu rwego rwo kugira ngo mumenye ko ubuhamya dufite buhura n'indirimbo twagiye turirimba gake gake kandi gusa ngewe icyo nifuza numva ko ubuhamya bwanjye n'indirimbo zanjye zigomba gufasha ababyumva kuko nta kindi buriya imana ibikorera iratubwira ngo nyemera nkuhamagara ikaguhamagara ariko hanyuma yo kuguhamagara ntiyagukoresha itabasha kugukora aha ntabwo yagukoresha itabanje kukwigisha ihamagara abaswa kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge ariko ntikora ikosa ryo gukoresha abaswa iraguhamagara yarangiza ikakwigishirizamo yamara kukwigishirizamo ukigamo uri umuhanga ubusa ndi umuswa reka reka reka ubu nge narize nize gusonza ndabirangiza niga eh, we niga guhingira rubanda ndabirangiza ibindi ntabyo nababwiye niga kutunga umugore w'igicuri ndabirangiza ibyo ntabyo nababwiye niga yewe data kutabyara kuko nabyaye nyuma y'imyaka umunani ndabirangiza mfite abana batatu gunzage mfite umugore muzima <laughs> iyo yesu azamwisakazana imana ntihatariwe dawidi abuze uko abigenza aravuga ati mana niya mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugari bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangiriro nugira n'iherezo ni wowe ukomeye uwiteka imana yanjye iyi mana wayishima wayiha iki ntacyo ufite wayitura ntacyo ufite wayiha ibintu byose ku mana data data data uburebure bwayo ntawabuheza natwe uri muremure uri mugari ntiwabwa icyubahiro data wera hareruya turabasuje mu izina rya Yesu kirisito tubifuriza umugisha w'imana ishya n'ihirwe mu byo mugerageza gukora byose ngewe nitwa ab'ingenzi gonzage ninjye tugiye kuganira tuganira ku bijyanye n'ubuhamya mbabwira ubuhamya buvuga ngo nta imana itadukura nta naho itatugeza mbere y'uko dutangira ubuhamya rero reka dusenge imana mana data twese uri mu ijuru ndagushimye kandi ndaguhimbaje gushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe rutagira akagero kuko ari rwo rutubeshejeho cyane ko iyo yaba atari wowe ahacu ntabwo waba wakibuka twabonye ibiduhiga byinshi bitandukanye hari ibyaje bihiga imibiri ibindi bihiga ubugingo ibyo byose nta na kimwe cyadutwaye si kubw'imbaraga si no kubw'amasengesho ahubwo ni rwa rukundo rwawe rutagira akagero rwatumye uduha umwana wawe yesu kirisito agapfa ku bwacu ni rwo rutumye tugeze ubu ngubu rero natwe ntituzahwema kukuvuga niyo mpamvu turi aha ngaha kugira ngo tuvuge kugira neza kwawe Nyemera rero databuja mwami abantu bose batega amatwi bakatureba bose bahindurwe cyangwa se bahembuke ku bw'ubuhamya tugiye kubaha urakoze kuko uri mwiza kandi kuje kubana natwe byose yateguye ubikore kuyohesha mbisabye mu izina rya data twese umwana n'umwuka wera amen murakoze cyane rero imana mu ijuru ibamugisha nk'uko nababwiye nanjye mbabwira ah, amazina nayavuze ab'ingenzi gonzage ah, ndi umugabo wa ntakiruta imana ya senta dufitanye abana batatu b'abakobwa akariza niyo adeline niwe yurayiti gloria atete upendo Brenda abakobwa banjye ni abo ngabo uko ari batatu ni abakobwa bakuru abakobwa baririmbyi abakobwa basengeye abakobwa bafite amavuta mbona ko mu gihe gikwiriye nabo kitari cyera muraza kujya mubabona nabo bakora umurimo w'imana njye rero nje hano kugira ngo mbaganirize mbabwire ngo nta imana itadukura nta naho itatugeza nimba ivuga gutya mbere na mbere ndabanza mbabwire ngo ngewe ab'ingenzi gonzage navukiye he navukiye aho bita mu buberuka mu buberuka uyu munsi ntabwo tuvuze ububeruka abandi bakavuga ah, ubugoyi abandi bakavuga ubwanacyambwe bamwe ntabwo bamenya iwacu ni ahitwa mu karere ka rulindo ah, navukiye mu rugo rutishoboye mu rugo rutishoboye ah, kuko nivuga ngo urugo rutishoboye ni urugo rukennye ni urugo rudafite icyo kurya rudafite icyo kunywa rudafite kwiga abana bakiga bibagoye ku buryo umwana niba ashobora kwiga akiga atabona minerivare ntabwo biba byoroshye uyu munsi ho minerivare umuntu ashobora kubivuga akavuga ngo umwana yabuze minerivare ukabyumva kuko biba bifite ishingiro kuko amafaranga y'iki gihe aba ah, ari menshi cyane ariko nko mu gihe cyacu mu gihe twiga amafaranga ari makeya kugira ngo rero ngiye nzajye nzige mbure amafaranga inote y'ijana inote y'ijana twebwe twishyuraga ijana mu mwaka wose yageze ku gihe twishyura amafaranga magana atatu ku mwaka ngeze mu mwaka wa nari ngeze mu mwaka wa kane mu mwaka wa kane niho twatangiye kwishyura amafaranga magana atatu ku mwaka ubwo mu gihembwe twatangaga ijana ariko icyo gihe nge ntangira mu mbere twatangiraga twatangaga inote y'ijana ukiga umwaka wose rero nubwo twatangaga ijana ntabwo twashoboraga kuyabona Ah, ntabwo twashobora kuyabona cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane kugira ngo tuzabone ijana byabaga ari ikibazo gikomeye cyane ko ehm, mama yahingiraga amafaranga mirongo itandatu mirongo itandatu bamugira imwe agahekorera mirongo irindwi uyu munsi rero iyo mbona gonzage noneho mbasha kurihira abana banjye minerivari nkaba nabasha kubarira abana batatu umwaka igihembwe undi umwaka nta kibazo akava mu ishuri akarangiza umwaka akarangiza undi nta kibazo mfitanye n'ikigo cy'ishuri mbona ari umugisha ugeretse ku wundi nakuze ntambara imyenda y'ishuri ah, nambara imyenda y'ishuri kuko niguriye ikabutura y'ishuri ngeze mu mwaka wa gatatu ngeze mu mwaka wa gatatu aho ngaho ni muri mirongo inani na inani na gatatu inani na gatatu inani gatanu inani gatanu inani gatanu aho ngaho nari ngeze mu wa kane niho niguriye umwambaro w'ishuri umwambaro w'ishuri natangiye gukora amafaranga mfite imyaka irindwi imyaka irindwi ku myaka irindwi yanjye niho nagiye gukora amafaranga ah, njya kwikora udutafari twita n'utundi dutafari twa mpunyu utubatwika utu twubaka amazu nyine najya aho twari dutuye baratubumbaga mu kutubumba noneho rero nkajya kudukura aho batubumbiye nkatujyana aho badutwikira ah, noneho nkatwikorera umunsi wa mbere nikorera amatafari magana atatu amatafari magana atatu bampa amafaranga cumi n'atanu cumi n'atanu n’icyo gihe ushobora kumva ko uyu munsi ari makeya ariko yari afite agaciro ko cumi n'atanu icyo gihe yaguraga ashobora kugura nk'ibiro bitatu by'ibirayi akaba yagura ibiro bitatu rimwe na rimwe akaba yanakugarurira amafaranga cumi n'atanu ibyo rero urumva ko nakosa nk'umwana w'imyaka irindwi ugira gutya agakora amafaranga cumi n'atanu agakora ibiro bitatu by'ibirayi urumva ko nanakoze igikorwa gikomeye ah, aho ngaho rero ndi kubaha ishusho y'urugo nakuriyemo ah, ndi kubaha ishusho y'urugo nakuriyemo kuko aho ngaho niba narakoreye amafaranga mfite imyaka irindwi eh, nkataha nagagaye igikanu nagera mu rugo mama akambwira ngo wabaye iki kuko icyo gihe natashika cyagagaye gutya kigagaye bampamagara ati gonzani ati tugende ntitwagiye eh, nkagenda igikanu cyagagaye gutya mama akankandisha ikivovo hari ukuntu bafata ikivovo nyine byimwe bya kinyarwanda uyu munsi ntabwo bakibikora ariko icyo gihe badukandishaga ikivovo barabifata akagishyushya mu muriro barangiza bakagihonyora ariya mazi yo mu kivovo bakayakandisha ku ijosi barayankanze mvuze induru ndataka ariko mama kubera ko yari azi icyakora nyine arambwira ati hangane mwana wanjye arankanda mu gitondo eh, nongeye kuba muzima nsubirayo ndabimenyera ndabimenyera menyera ko ngomba kujya gukora amafaranga nkazana rero aho ni ubuzima nakuriyemo gutyo ni ukuvuga ngo kugira ngo nkwe neza ishusho y'uru rugo ah, icyenda ah, ah, inani inani kane inani kane inani gatanu twari dufite inzu y'amabati icyenda matoya inzu y'amabati icyenda matoya ni inzu ya metero ebyiri na mirongo ine uruhande rumwe urundi ruhande rw'imbere akaba ari metero enye na makumyabiri uyu munsi hari amazu afite saro iruta iyi nzu y'iwacu um, ubwo rero iyo nzu iyo batwaye dufite gutyo nibura ikaba itava yari inzu ah, tugira gutya imvura yaba ah, itaguye twagize umugisha imvura itaguye tukaba twiririye ibishogoro twiririye ibijumba niba hari ibintu nariye nkahaga mu buzima nkavuga ngo ntindaguhaze ndaguhaze ndaguhaze n'ibijumba ibijumba narabiriye mbirya ari imishoro mbirya ari imifene ndabirya mbirya mbihase mbirya bidahase yewe ndabirya ndabirya ndabirya numva ndabihaze saa sita ngaruka nsanga nsanga biracyari ibiryo ndongera ndabirya ndongera ndabirya ku mugoroba turabirya ibijumba turabirya ngera ku rwego mbimira nkumva ntabwo bigenda noneho twiga amayeri yo kujya dufata akunyu hari ukuntu ufata akunyu ukagashyira ku ntoki ukajya utungaho ikijumba ugashyira ku munwa ukaruma nabwo ndabihaga pe ibijumba hari ikintu najyaga numva ngo ngo ikirungurira ngo kirwarwa n'abadamu hari simbizi ibintu nk'ibyo ariko ngiye ikirungurira nakirwaye ndi umwana natangiye kukirwara ndi umwana kubera ibijumba hari ukuntu birya nyine warangiza ukabikubitaho amazi umara kubitaho amazi ukumva nyine mu nda birigeruye ibijumba bigiye ukwabyo n'amazi agiye ukwayo ngayo nguko byatumye mpaga ibijumba ah, kubivuga gutyo ntimunyumve nabi bavandimwe ibijumba ni ibiryo ibijumba ni ibiryo mfite umudamu arabikunda n'abana banjye barabyemera mana barabikunda ariko niba ari ibintu binshi intege ni ibijumba ngeze ku meza wagikubita mu mavuta uko wakigenza kose nkigera ku meza nkabona ari ikijumba mpata mbona dusubiyeyo ibyo rero bitabisha intege bigatuma ntabikunda cyane ngayo nguko ubwo rero ndi kubabwira rero uburyo twajya burya twaba twiririye ibyo bijumba twiririye ibyo bishogoro bikamuye noneho ah, turagaramye ku birago nimvuga ibirago nta bantu ntibakigira abahatari namwe muryamye kuri matera ejo kuko namwe hari abaryamye ku birago hari abaryamye ku mashara hari abaryamye mu bishogoshogo waba uryamye nijoro waba utarasinzira wajya kumukumva ikinyabwoya kirazamutse nyine eh, <laughs> eh, ubwo buzima bari hatari hmm. noneho rero imvura yaba itagwa nyine twihagiye ibyo ibyo bijumba n'ibyo bishogoro turagaramye ku kirago wareba hejuru wajya kumukoma akana kamera ngo eh bamanyetse banumwa eh ah, tunanze ndayibonyetse banumwa tunanze ndayibonyetse banumwa undebe rero inzu abana bazaryama bakabona kibona umwe iyo nzu ubwo iba imeze ite ni ukuvuga ngo abari hanze Abameze hameze nko hanze ni hafi yo hanze ah, iyo rero ikibazo cyabaga zavutse imvura yabaga yaguye imvura yagwa yose ikaruhukira mu nzu yaruhukira mu nzu njye na mushiki wanjye mukuru tugahita tubyuka abana ni ukubyutsa ubwo ni ngo yari ngewe na na mushiki wanjye mukuru inyuma yanjye hakaba abandi babiri noneho tugahita tubyuka ubwo ni ukuvuga ngo tugahita dusasura ya mashara tukarunda uruhande rumwe noneho cya kirago twari twisatse tukaba tukitwikiye ubwo se kwitwikira ikirago ikirago si shitingi n'ubundi nta buvuye nta bugiye ariko nyine uhiriye mu nzu nyine ntadapfunda imitwe ubwo ni bene nk'uko noneho imvura ikagwa ikatunyagira uko iwacu babigenzaga ntabwo mbizi nzi ibyanjye ni uko ni uko twabigenzaga imvura yahita maze tukayoza isahani tukayoza isahani tukayamara mu nzu tumena nk'abavoma ikiyaga nyine tukagaruramo ya mashara yanyagiwe byabaye nk'ibi tutamenya ibyo ari byo tugakubitamo rwa rurago twitwikiye narwo rwanyagiwe abana bose tukaryama tugasongamana ubwo nta bintu byinshi eh, ubwo rero ngaho ahantu nakuriye ngo urwo urugo nakuriyemo iyo nzu iyo nzu twayibayemo kugeza narinze ndangiza pirimeri ndangiza pirimeri muri mirongo icyenda umwaka mm, wa munani twize wa munani wa nyuma eh, ariyo nzu igihari turinda ubwo ndinda ubwo mbaho umwana ujya kugimbuka ariyo nzu dufite doni uvuga ngo papa na mama bapfuye bapfuye mu bapfuye icyenda gatandatu ariyo nzu bagifite ariyo nzu bagifite ah, nawe undebera inzu y'icyenda yari imeze gutya inani kane icyenda gatandatu niyo bapfuye bafite ubwo urumva ari imeze te eh, ngayo nguko iyi nzu bari bafite aho hantu nakuriye mu bintu byambabaje mu buzima na n'ubu ntekereza bikanyica bikanzonga ariko cyokora biza kenshi iyo ntanze ubuhamya nk'uku nguku ariko ikintu cyambabaje mu buzima ni mama yapfuye naramwemera ingutiya n'isafuriya n'igitenge apfa ntabiguze ibyo bintu byarambabaje mu buzima ah, na n'uyu munsi iyo nibutse ko mama yapfuye atariye bimbera nk'ikintu cy'igikomere ukuntu nigeze kugira gutya njya mu isoko Ah, ngura ingutiya reba yita ingutiya uyu munsi ni amajipo ariko nyine narikoze nk'uko bajyaga bakora ingutiya kera nyine kumwe bayidodaga bakayikuba bakayishyiramo umweko ndavuga nti mami yaba akiriho eh, mbamuhaye iyi ngutiya ariko ah, ndavuga nti nta wundi mama nsigaranye ni mudamu wanjye ndamubwira nti iyi ngutiya nujya uyambara eh, uzajya uyambara wibuke ko iyi ngutiya mba narayihaye mama ariko mama kuko ntawe uhari niwe mama mfite ingutiya yagiye yambara mu cyimbo cya nyoko bukwe utazi utigeze unabona utazi n'isura ye eh, iyo ngutiya rero irahari nayihaye umugore wanjye niwe yambara mu cyimbo cya mama mama namwemera ingutiya n'isafuriya n'igitenge twagiye kunywa mu rugo rw'umuturanyi hari ukuntu kera banywaga inzoga bagatereka muri uko gutereka noneho ah, mhm, abantu bagahurura bakaza bakanywa bagabo bakicara hariya abagore bakicara mu rwa ruhande abana bakajya baduhamagara tukaza tugasoma tugasubira aho twari turi gukina n'abandi bana ah, cyangwa se niba batabahamagaye wowe ukajya ucunganwa na mama wawe cyangwa papa wawe eh, uko ah, igicuma cyamugezeho ukagenda ukagusomya ukagenda rero nibwo buryo rero natwe twagiye kunywa mu rugo rw'umuturanyi tugiye kunywa ah, noneho mama akaba yari afite umupira hari ukuntu umwenda usaza ugasaza ugasigarana ijosi n'amaboko gusa mu mugongo haracitse waba uhetse akaba abantu bakaba batamenya amakuru ah, mbese ukaba wakwirinda kururutsa umwana uri mu bantu bitewe eh, n'ikibazo uzi nawe rero ni uko yagiye agenda ah, <laughs> ahetse umwana yamuhekeye ku mupira wasigaranye ijosi gusa n'amaboko ah, yicaye mu bandi babyeyi nawe ategereje ko igicuma kimugeraho nawe ategereje ko anywa nk'abandi nanjye ndi gukina n'abandi bana nkariya hirya ubwo turi gukina nyine ducunga ko igicuma kimugeraho natwe tukagenda tukajya gusoma ah, <laughs> mama rero niba yari yasomye atarasoma umwana aba ararize umwana arize aba ararize ararize ararize ararize ababyeyi batari kubakurikije umwana ukamuha ibere mama ati ntibumureke akunda kwiriza niko yabaye akunda kwiriza Umwana arakomeza ararira ararira abagabo bageze batari wa mugore ntugire impuhwe ubu ntabwo ubona ko umwana yarize mama yibutse uko ameze mu mugongo yibuka uko ikibazo gihagaze asanga ntabwo yakururutse umwana mu bandi babyeyi ahita ahaguruka aragenda ajya mu rutoki hepfo aho ngaho ageze mu rutoki ku insina ihagaze gutya namwe murabizi ku insina iba ihagaze aragenda akingaho umugongo n'ikibuno aho umwana ibere umwana ibere uko ahaye umwana ibere noneho ngewe aho nari ndi gukina n'abandi bana ndabona mama aho yagiye kwicara mbonye mama aho yagiye kwicara nibuka impamvu yahamwicaje ah, ndagenda musangayo ndamubwira nti mama ninjye i kigali nzakugurira ingutiya n'isafuriya n'igitenge mama ararira ndamubwira nti we kurira nzabikugurira nzabikugurira ndamubwira nti ninjye i kigali nzakugurira ingutiya n'isafuriya n'igitenge eh, naje kubabazwa n'uko rero yapfuye ntabiguze ah, kuko naje kujya i kigali nagiye i kigali mfite imyaka cumi n'itandatu ngenda nkurikiye data papa niyo yabaga uru rwanda nta hantu na hamwe papa atageze akorera amafaranga mm. ubwo icyo gihe ngenda nkurikiye papa mu mujyi wa kigali mvuga ni najya akorera amafaranga azajya mpanzanire mama turye eh, uru rwanda nta hantu na hamwe papa atageze akora akazi ukundi ah, n'ubu ngana n'iyo ngeze gutya nkagera nk'ahantu bakambwira bati usa na kanaka usa na kanaka ntago ntago ntago njya mbigiraho umwanya muremure ngo mfate umwanya wo kubitekerezaho kuko papa yagiraga ibintu bitatu yakundaga yakundaga inzoga agakunda itabi agakunda abagore ibyo bintu nibyo byamubagamo ngayo ngoko ndashima yesu wankuyeho umwako kankuraho umwako bakavukire kuko mpamya ko iyo iyo tuza gukura tugenda nk'uko muzehe yara yari karagiteri umugisha dufite uyu munsi ntawo tuba dufite nuko tubaye nguku ntabwo tuba tubayeho ariko imana yarakoze na mbere mbanje kuyishima ntihabwe icyubahiro nageze i kigali njyanywe na murumuna wa wa papa yari bucura iwabo angezayo hano ku mo kigali tuhageze arambwira ngo aha ni i kigali njyewe numvaga i kigali ndi mu cyaro numva i kigali ni ahantu hadasanzwe nkumva hararenze uburyo nawumvaga numvaga umuntu ashobora kuba abona n'amafaranga atagombye kuvunika nkumva amafaranga niba niba bayatoragura niba bagira gute numvaga amafaranga i kigali hari amafaranga nkumva n'ibibabi byose by'i kigali ari amafaranga nkumva n'ibitaka byose ari ibiceri nkumva n'inote zose ibiceri byose n'amabuye y'i kigali ari ibiceri ngeze i kigali burya nsanga burya burya naho bisaba imbaraga gukora bisaba <laughs> kubona amafaranga nabyo usanga byoroshye rero ntarahamenyera rero nahageze aranyakira ntiyanyereka ko bimubabaje ariko ah, ndahirirwa ndaharara bucya ku wa kabiri nabwo ndahirirwa ndaharara umunsi wa gatatu ah, arambwira ati rero wa mwana we hano ni ugukora eh, hano ujya kuvoma amazi ijerekani y'amazi ni mirongo ine noneho ndamanuka icyo gihe bampa ikiraka cyo kuvoma amazi ijerekani kuva ku butare umanuka ujya kuyavoma hasi kimisagara hepfo y'aharirimbi hari ahantu bita akazu k'amazi ku kivumu hepfo amazi ijerekani yari mirongo ine kugeza ku butare uyakuye hepfo aho ngaho kimisagara n'igihe twayaburaga tukajya kuvoma cya hafi ayo mazi rero nagiye kuvoma cecuru arambwira ati rero atutaza kugira ngo wafata mirongo ine yawe ugenda uyajyanye ngenda kuvoma njyanye mirongo ine ibiceri bya venti by'umuhondo bibiri binini noneho abana b'i kigali rero bazi ubwenge ngenda banyigisha ntambwe batisha bati tuzakujyana bati tukujyane muri umujyi tugutembereze bati tuzakujyana no kuri etaje yo kwa ndamage bati maze ubundi tuzakujyana mu rwego rwo kugira ngo bazanjyane neza nanjye ngenda mbagurira bagiye ya mirongo inani ngenda nyaguramo bagiya twayaguzemo bagiya ngera hejuru mirongo ine twayamaze tuyaguramo bagiye ngo bazanjyana muri etaje kwa ndamage banjyane no kuri remezo dojene mbese ngende dukore mm, banyigishe na karate njye mpagara muri zengutsu nkukubitira ibyana by'ibirezi <laughs> ngayo ngoko nageze hejuru mvuye kuvoma nsanga musehe yimutse nsanga mukecuru ariho ararira ati sinaribonye ibi ntaho byigeze biba mukecuru yarize byakomeye ntambwiye ndetse habaye iki mukecuru ati ndeka ndorera wa mwana we nuko aho ashyiriye impumu niho yambwiye ati mwana we ati buryo ubu uvuye hano ujya kuvuga ngo ugiye kuvoma ati ngiye kubona mbona so yikoreye ibintu byose arazinga ngo arimutse yewe ntabwo ako kanya buri mwana ni umwana nubwo nari mfite cumi n'itandatu ariko ibitekerezo by'ubwana byari bikindimo ntabwo nahise numva ikibazo muhuye na ako kanya kuko icyo gihe nari numva ko mfite inshuti z'abana nari numva ko nta kibazo numva abana inshuti zirahari yewe we mukecuru arangije nkaba ati rero mwana wanjye ati nujya ujya ukaba wabonye icyo kurya uzajya uraza wiryamire muri ako kazu iso yari arimo ati nta kibazo ati nta mubyizi nkubajije ati nta ati nta bukode nkubajije ati maze n'uzabona itike ati uzataye usange nyoko mu cyaro ntiyego ariko numva nyine sindumva ikibazo mpuye nacyo icyo ari cyo ku mugoroba niho natangiye kubona ikibazo nahuye nacyo icyo ari cyo bwarije mbona gahunda yo kurya ntayibayeho hmm. noneho mbona bose bagiye kuryama mbona ntawe umbwiye ngo ngwino uryame hmm. njya muri ka kazu papa yasize ngezeyo nsanga ni amashara gusa nta kinini busangemo nta kirago nta n'umwenda wakwiyorosa ntaki mbese nawe ndebera akazu uhagazemo gutyo gusa n'amashara nta sahani nta nta nta nta ndahagarara mu muryango mbona isi iransize burije mwumva nta muntu ukivuga ahubwo numva n'imbwa zisigaye zimuka zonyine mpita ninjira muri ako kazu ndakinga muri uko gukinga noneho njya kuri ya mashara ndegama ntumbwire ngo wasinzira ntabwo nasinziriye kuko numvaga isaha n'isaha imbwa zikankurura bikanjyana ibyo gutekereza inzara nabaye mbiretse ahubwo ntekereza ikibazo kibayeho ku bw'amahirwe bwarakeye umaze gutya nshaka ko mukecuru yambwira ngo nsubire kuvoma reka da mbona ntabwo ambwiye ngo njye kuvoma ahubwo nirwa nayura njya kwa ba bana ngo ndebe ko nibura hari icyo bampakaze ndakara mbona ntago bikunze nyina wa ba bana isaha zo kurya zigeze arabwiye ati mwabana mwe muze mukarabe mujye kuryama abana barakarabye nk'uko twakinaga nanjye nsubira nigamaho ku nsina aho twari turi gukinira abana bakaraba bararya bariryamira nsubira mwaka akazu nshaka ikintu ndi ndibukore ndakibura munsi wa mbere narabwiriwe ndaburara munsi wa kabiri ndabwirirwa ndaburara umunsi wa gatatu ngera ku murongo wo gupfa ngeze ku murongo wo gupfa kuko barokore bene data impamvu mwiriza mukiriza iminsi ibiri itatu ine itanu ni uko mwabanje kubyimenyereza noneho ndebera umwana utarigeze yiyiriza utazi no kwiyiriza n'iby'agakiza ntabyo azi ndabwiriwe umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu ngera ku murongo wo gupfa ikintu nibuka ni uko ahantu hose hacaga umwuka matwi mazuru ahantu hose eh. ngeze ku murongo wo gupfa ndavuga ni mama azabwirwa n'iki ko napfuye papa we si ngombwa kwirirwa amenya ko mpfuye kuko aho yansize arahazi kuba ataraje kuza kumfata ni uko yagiye atankeneye none mama azabwirwa n'iki ko napfuye niyo mbabaje noneho ntekereza kugira ngo manuke nzapfe ndi nyabugogo nyabugogo hariya hitwaga muri marato noneho ku mugoroba ndaryama ngo ndyame ngo ndindiriye ko buracya nkajya ku nkazajya kugwa nyabugogo noneho sinzi ukuntu naryamyeho gatoya agatotsi niba ari agatotsi sinzi ikintu cyaje kiramwidika gatoya ngo hwi hwi mpita ngaruka mu kugaruka numva abantu bariho baravuga hanze ngira ngo bwakeye naho haracyari ku mugoroba abantu bariho barataha noneho njyebye nsanga burya haracyari ku mugoroba iryo joro mu buzima ntabwo naryibagirwa kuko ryanganye n'amasaha ntashobora kukubwira gusa cyo nibuka ni uko nahagurutse saa cyenda z'ijoro mpaguruka mva ku butare nerekera marato kugenda nagendaga mu mibare nkajya mvuga nti boreka ngende ndongera kwicara ngeze hariya nkagenda nka metero icumi cyangwa cumi n'itanu nkongera nkicara guhaguruka bikaba muri fitensi nkajya mbara ni rimwe kabiri gatatu nkaba ndahagurutse nkaba ndagiye ishashi nanyuzeho narayipfunduye ntekereza ko natoragura akabiriti nanyuzeho naragafunguye ntekereza ko natoragura agatambaro nanyuzeho kose naragafunguye ntekereza ko natoragura ndinda ngera nyabugogo natoraguye <clears throat> ngeza nyabugogo kuri marato hariya iyo mpageze mpita nibuka ko ndi mu minsi y'inyongezo bantu bahabona nyine hano reba kuri iki kintu kiri impande ya banki ya ekwiti ubu bagikoze neza mbere kari akararo gafite akantu kameze nk'agatebe ukuntu noneho hakabamo ruhurura yari ifite porofonderi ndende se wabaga uguyemo upfuye unashinguye ntawe ukurikiramo ngo ajye kurebamo hari hakabije cyane ndaza nicaraho kubera ya mafu kuko nageze nka saa kumi n'ebyiri za mu gitondo naricaye ndarambya ndicara ndarambya eh, ntawe ndeba nta n'unyumva ntagira gute noneho haza agasaza kacuruzagaho ibinyobwa hari agasaza kamaraga ikigofero kimeze gutya ku bantu babyibuka bazatubona bakabwibuka hari agasaza kacuruzaga ibinyobwa kareba karebaga ukuntu nyine kireberaga umuryezi ukuntu kagacuruza ubunyobwa araza akaricara karacuruza ubunyobwa izuba rya saa mbiri ngo rize rinkubite ngo nzajye mbangize ndamanutse ndarambije muri kaburimbo iyo ngeze hano ndavuga ni imana ndashimye ndagushimye wowe wandindiye amaguru imodoka zikaba zitarayagonze kuko ari uzi ko nzakubyinira iyo ndi kuyihimbaza bitanibuka ko Imana imodoka zitayagonze imana yarinze muri icyo gihe kugira ngo nzahave bose bamufite amatsiko y'ukuru nahavuye nagiye kubona niba ari umuntu niba ari marayika ntabwo nzi uwo ari we ariko uyu muntu ni ukuri niba wibuka ko ari umuntu wagiriye neza kuri ubu buryo imana iguha umugisha ariko ntibanza ari marayika yaraje araza aranyitiranya arambwiye ati mbese muraho aho muraho ni atese avuye nti nti navuyeyo simuzi sinzi aturutse sinzi n'abari arambwira ati rwose ati ese mukecuru namuzehe barawe ntibarawe ati ese abakura mukecuru mukecuru ntiyararwaye nariko nasize ari koroherwa nicyo kuraraho sinzi ambaza niba mukecuru ari inde haba haragiye ati rero ati databuja ntumye pirimusi hirya hariya hano kuri iyi kuri iyi etaje iriho banki y'agaseke hano mu ikoni gutya ku muhanda ujya kimisagara uyu muhanda werekera ku giti cy'inyoni hano hirya hari amakenkayori niho hari hari idepo y'inzoga muri icyo gihe noneho namubwira noneho ambwiye ngo agiye kuzana ngo ngo ngo bose amutumye inzoga ukuguru kw'ipantaro navuga ntoya mwana nta n'icyayi icyayi basi icyayi ahita mpijana iryo jana ry'icyo gihe ni amafaranga menshi kuko yampaye ijana hebana ndakururuka gakeya ndakururuka gakeya ahangaha basize isoko ry'abazunguzaye niho hari ibiresitora bita bita babyita ngo babyita ndagaswi <laughs> babyita niho bari ibyo biresitora ndagenda bakoragaho n'ibimesa noneho ndagenda ngura icyayi cy'icumi n'umukati w'icumi icyayi cy'icumi wuzuzaga itasi umukati w'icumi yari ronde uyu nguyu usigaye ugura ijana uyu munsi noneho cya cyayi mba ndagisomye ndongeye ndasomye niba narasomye gatatu ntabwo nibuka inshuro nasomye ikintu nibuka ni uko ubwenge bwahise bugenda nkaberwa iyo ngiye maze kuberwa iyo ngiye rero umwana uzi ubwenge wamukati yahise awirira noneho ibitekerezo ni uko nibuka ko nagarutse nkasanga cya cyayi cyahoze nawe undebera icyayi baguhaye gishyushye noneho urebe kugaruka ugasanga cyahoze ntawagihojeje urambwira ko nari maze umwanya ungana iki maze umwanya mutoya ariko wari umwanya munini aho uzagaruka ugasanga icyayi kiyihojeje cyabaye nk'agatobe ubwo ka gacyayi naragasomye ndagasoma ndagasoma maze kugasoma ngiye kumva numva mu matwi ibintu biraturitse ngo pawu numva ingoma ziravuze mu mujyi ingoma ziravuga ziravuga ziravuga iyo nza kuba mbese hari umuntu nzi mba nta majeni iyihe minsi mikuru kuko numvaga ari ingoma ziteye ubwoba nkumva hari ingoma tu nkumva ingoma ingoma ziravuga ingoma zimwe zimaze kuvuga ngiye kubona mbona mu maso yanjye haje ibinyugunyugu byinshi cyane ibinyugunyugu nkajya ngira gutya nkabyigizayo ariko burya naje kumenya ko ibinyugunyugu ari njye ndi kubibona njyenyine burya ngo n'izo ngoma ni njye wazumvaga njyenyine nta wundi wasumvaga ubwo rero ya mirongo inani asigaye muri detaye ntababwira uburyo byagezemo niyo yabaye fondasiyo y'ubuzima bwo kuba muri kigali kuko nashatse kuba mayibobo nsanga ntibishoboka kuko nagiye mu mbobo ngiye mu mbobo ziba zirambaje ngo witware ntitwa gonzage ngumva mwana <laughs> ngo nicyanzanga mwana <laughs> ngo ngwino tugukosore icyana cy'ikizanga mwana ebana eh, baranoshe barankubita nsanga ubuzima ntabwo nabushobora kuko barambwiraga indimi zabo sinzimenye barambwiraga ngo zikonke zikonke sinzi kuzikonke ibyo ari byo bakambwira ibindimi byabo nk'ayo nuko nsanze rero ntabwo nabishobora mpita njya hehe mpita njya ku muhima hariya ku muhima rero hari isoko hano basirije hari agasoko nyine rivuye ejo bundi abantu benshi bararizi iri soko ryari rihari ngo mpagere ku iryo soko ngiye kubona nsuhuza umuntu wa mbere nsuhuje umuntu wa mbere arandeba araseka igitekerezo niba ari ijwi niba ari ikintu yarambwiye ngo ngo nturera kuwambera gusetse ngo undi wa kabiri n'umusuhuza ngo araguha urushyi ngo muri kigali ntawe usuhuza ibyo gusuhuza mba ndabiretse ariko nsaga ku muhima ntabwo byoroshye mba mbafatiyeho mba ngiye nyarugenge mu isoko rya nyarugenge ngo ngere mu isoko rya nyarugenge mba mbonye umudamu umudamu munini nk'i kigali nyine ubanza yari yahembwe afite agafuka ari guhaha baramubwira ndetse ndagutwaza ati fata agafuka eh? ati fata agafuka noneho mudamu rero nawe nk'umuntu wifite agafaranga ke buri uje guhaha mfashe umufuka rero ibijumba araguze ashyizemo amashi araguze ashyizemo umuceri araguze ashyizemo intoryi araguze ashizemo araguze araguze araguze araguze araguze ngeraho nenda kumubwira ntariko ntirekeraho ariko nsanga nyine ntabwo nabwira ngo arekeraho kandi yaje guhaha ubwo nyine yaraguze aragura aragura aragura umufuka aba arawunwingije awugeje hejuru maze kugura noneho atikoreye tugende n'iyindi nashe bandahambiriye maze guhambira nsanga umufuka no kuwuterura ntibikunda ariko kubera nshaka amafaranga mbambwiye umwana ufite imbaraga ntinkorera sha umusore rero abana b'i kigali bafite imbaraga abarateruye barankoreye najwigiriye rimwe njwigiriye rimwe ati nk'aka kajya gahehe umusore ufite imbaraga umuzigo barawikoreye umutima ntumbaye iwande banyobewe icyo ndi bukore ko kujya gutya rero noneho ah, mbaniza amayeri ndavuga nongera kubona ikindi kiraka ibyo ntarashobora ku mitwe ntajya mbyishyura ku rutugu ariko mpaka bitwara nuko namenyereye ubukarane mba nkuze ubukarane bw'urutugu umva ubu ntabwo nzi kuvugana mu bintu byananiye ibintu byo kuvugana ngo ngo kujya hariya ngo urampa ngo nanshanga ntabwo ibyo nabishobora ubu <laughs> nigeze gukora n'ubunyonzi nkora n'ubunyonzi ariko mu bintu byangoraga ni ukuvuga ngo ngo nkuciye ijana ngo cyangwa nkuciye magana nagutwaraga abo ingejejeyo wampereza ntimurakoze eh, nagezaho uti senka ntimurakoze nayo nagezaho uti noneho muri uko kwikora imizigo abantwara abanjyana mu miryango abanjyana nyakabanda abanjyana hehe ku nyamirambo harya kurya nyuma akantwara ati ataka akana ni imiruho nkaba mbonye mpaye menshi uzi ko nakoze umuzi nikoreye nakoze ubukarane najya kubona nkabona umunsi wa mbere nakoreye nakoreye amafaranga magana cyenda magana cyenda yewe data we amafaranga magana cyenda y'icyo gihe ni amafaranga menshi kuko umufundi yakoraga amafaranga magana abiri mirongo itanu umuyede akorera iryibiri ubwo eh. rero ayo mafaranga magana cyenda mbambaye bose ndavuga nti n'ejo nzagaruka ndagaruka menyera ubukarani nkigera ku rwego njya nkora icya nkakora icyatanu abandi batipe bakoreye bibiri noneho gonzage mba ndasirimutse noneho mpita njya kugura ipantaro rero ngiye kugura ipantaro ku muhima bahita bankubita ipantaro y'abakobwa ya mbere kuko ntabwo nzi amakoboyi y'abahungu n'ay'abagabo ngo umenye ko yatandukanye abankubise ikoboyi ifite imashini <laughs> ku gatsinsino inyuma aha nyine bati iyo ni ikoboyi igezweho banyiguza amafaranga magana ane bankubita inkweto za ferime z'abakobwa barambwira ngo iyo ni kereyo ngo ni kereyo zigezweho rwose arambwira bati wa mwana bati ntabwo zibigezweho bati iyo ni kereyo batishyiramo turabona kwita ku kwi babankubise <laughs> babankubise ferime kayo <laughs> nguko ah mana harabaye ni akabi nguko ah, ah, kigali nayo ibayemo kigali nyibamo muribuka ko nataye mama kumusiga rero nkamusiga muri bwa buzima naje kugira igenzuraho gatoya ndagenda mubwira ibyambayeho ariko nyine abona nasirimutse abona nsigaye nambara agashati abona nsigaye nambara ipantaro nubwo nawe atari azi iz'abakobwa n'iz'abahungu ariko akabona nambaye ikoboyi tu akavuga ati umuhungu wanjye ameze neza ubwo rero kubera ko namaze kuhamenyera n'abantu bamaze kumenyera mpita nsubirayo ndongera ndakora mu gihe rero niba abantu bibuka igihe abantu bari bari kuvuga ngo hari abana bari gutoroka ibigo by'ishuri ngo bagasanga abandi kujya kubohoza igihugu Ah, nicyo gihe nanjye na navuga ngo najyamyemo n'abo bana ndagenda rero ngenda mu icyo gihe mvuga ntariko mu bishoboka mu bigaragara ntabwo nagiye ari izindi mpuhwe numvaga ningera bakampa imbunda ni ugushugurika muzehe ahita amurangiza nta bintu byinshi numvaga niyo gahunda ariko ngeze nyine nsanga nta bintu by'imikino nsanga ntabwo upfa kurasa uko yiboneye nsanga nta bintu mbese nsanga ni irindi shuri ngiyemo nsanga ni atari aho nabaye yonyine mbayo muri cya gihe yavuze ngo abana bataye bajye kwiga nicyo gihe natashyemo ndataha ngeze mu rugo nsanga mama ararembye ntabwo nzabyibagirwa hari kuwa gatatu ngera mu rugo saa sita z'ijoro turaganira nsanga mama nari mfite mama w'inzobe umubyeyi mugufiya atari muremure w'inzobe ugaragara nk'ukeye wabyinaga muri bare ya komine ya kera akagira imisatsi miremire mpageze nsanga bwa bunini yagiraga wa musatsi yagiraga nsanga mama yashizeho nsanga ntawe turavugana aravuga ati mwana wanjye nari ngiye kugenda ntakubonye ariko ubwo nkubonye nta kibazo nese ugiye hehe ati mfite urugendo mu minsi iri imbere aha ngaha ntabwo ari kera ati mfite urugendo ngiye kujyamo Eh, ariko ntabwo ntabwo nari igiye kugenda ntakubonye ngewe nk'umwana ntabwo namenye ibyo ari kumbwira ariko nageze ari kuwa gatatu bucya kuwa kane abantu bavuga bati dore ka kana ko kwa nuza kaje bata umwana umuntu atari arakura nyine bavuga bati narakuze wa gatanu mu gitondo saa mbiri n'igice zishyira saa tatu mama barapfuye nari narababaye ariko kuri uwo munsi niho nongeye kubabara ubundi bushya bundi bushya bundi bushya ndanibuka yuko mama apfuye ntamuguriye isafuriya n'igitenge namubwiye eh, nuko mama aragenda nyine nsigara na papa nawe icyo gihe kuko nageze nsanga yaratashye Ah, muri urwo ruzerero rwose yagiye nababwiye nirwo yahashyemo ahahira mukecuru niyo yabajyanye yabajyanye eh, aragenda mama twamushyinguye ku itariki cumi n'imwe kwa gatandatu icyenda kane icyenda gatandatu papa nawe tumishingura kuri makumyabiri na zirindwi z'ukwezi gukurikiyeho k'uwo mwaka basa n'abagendeye mu kwezi kumwe ngayo nguko ah, ibyo kujya kwiga nari mbonye amahirwe yo kongera gusubukura nkajya kwiga cyane ko bavuga ngo abasubitse amashuri twe tubabwira ko twari twarangije pirimeri ariko ntitwagira amahirwe yo dukomeza ariko baratubwira bati twazadufasha twige leta yari yemeye kudufasha kwiga ariko bitewe n'abana nari nsigaranye ah, ntabwo byankundiye ko niga ntabwo byankundiye ko niga eh, mama yaciye inshuro ubwo icyo gihe nanjye mpita nataka guca inshuro narahinze mana narahinze narabahingiye narabahingiye mpingira ibijumba mpingira ibivuzo mana abo ntahingiye ni mwihangane mu gihe nkibaye imana ntabwo ngenza agaruka kubahingira ariko narahinze narahinze narahinze pe narahinze sinzibagirwa umudamu twaye nayingiye twavuganye ko mpembe bijumba birangira mpembye ibivuzo henda mugeza hari ku mugoroba ndamubwira ni mbese wamfasha kama ibijumba nkazaza kuguhingira ko abana baburaye abana navugaga bari barumuna banjye njyewe na murumuna wanjye na mushiki wanjye ati ntabwo nabiguha utahinze kandi ubwo icyo gihe nari naramaze gukizwa kandi kubibwira uwo dusengana twahuraga mu rusengero bene data ndagira amabwire ngo gukizwa gukizwa n'umuntu ku giti cye ntuzabone umuntu umuhurira mu rusengero ngo ubone muhurira ku igaburo ngo ubone muhurira muri korari ngo ni uko muhurira mu masengesho y'itatu cyangwa y'irindwi ngo umwibeshyeho umuntu ni mugari umuntu ni mugari burya gukizwa ni ibintu by'umuntu ku giti cye eh, nicyo gituma ngewe nasanze gukizwa gukizwa gukizwa gukizwa ni ikindi kintu eh, uwo mubyeyi yarambwiye ati ntabwo nabiguha utahinze tuzabanze uzuhinge nuko ndamubwira none se wamfasha nibura akampa agafu k'igikoma nibura nkazaza kuguhingira nakabonye mfite akantu agafu mfite n'ak'abana banjye bari bumwe ati ntabwo nakaguha iza izakurangira nyine nzindutse kare kare mu gitondo ndaza saa kumi n'imwe nari ngeze mu murima saa kumi n'imwe ngeze mu murima turahinga turahinga turahinga turahinga saa tatu saa yine noneho saa tanu zigeze mpita nibwira yuko tugiye gutaha ariko noneho saa sita ziba zirageze mbona ntidutashya turakomeza turahinga ariko numva tugiye gutaha saa saba ziba zirageze ariko numva tugiye gutaha ariko numva ntidutashye saa saba n'igice saa munani ziba zirageze saa cyenda ziba zirageze abanyeshuri barongera bara njya gukina barinjira ngira ngo turatashye mara ntidutashye saa cyenda n'igice ati murakagira amaboko iyo bavuze ngo murakagira amaboko rero niho baba babwiye ngo nimutahe mwakoze nahanutse nk'ikirago gishaje ndamanuka ndagenda ngo mu nyanza dusorejeho duhinga ndicara ndarambya ndarambya begeranye urwiri ndeba bafata amasuka ndeba bagenda ndeba bageze nka hariya nko mu metero nka makumyabiri mbona baragiye nanjye mbona nta wundi uraza kwankura ndiyandayanda mpagurukira muri fitensi rimwe kabiri gatatu ndahaguruka mpagurukira kuri ya suka isuka nyifata nyitwara mu mugongo kumwe abasaza batwara inkoni mu mugongo isuka ndayitwara uwari kuyikoraho nkahirima nari gupfa akagira ngo niwe unyishe kandi n'ubundi nsanzwe nagiye ngezeyo rero nsanga abo bagezeyo barakaraba binjira mu nzu baririra ntabwo nari kugera rero ngo mpite ninjiza mu nzu nicaye kuri fondasiyo noneho nkikoroza kugira ngo bumve ko naje banga kumva nkajya mirika isuka nkongera nkayegura kugira ngo bumve ko mpari reka data ntibumve ngeze aho ndaniririmbisha ye kugira ngo bumve ko mpari nabwo ntibabyumva ayiwe nyuma aho bagiye kuko hari buriya umunyenzara hari n'igihe wumva ibya mbere babimaze ukumva biyongeye n'ibindi ukumva barongeye bariyongeye kandi bataniyongeye wenda noneho asohotse ati eh, gonza ati burya waje ntinti naje ati burya ati eh, ndahari ati yewe atuzi ko twakubagiye tusanze tubimaze nta kibazo se koko mu by'ukuri nta kibazo cyari gihari ariko nyine ndamubwira ngo nta kibazo arangije nuko ndicara ntegereza ko ari ibyo nahingiye ndaheba ngeze ndamubwira ariko nenda guta eh, ati niba agiye kubwira gonza ni atuzi ko ati nsanze inshe ati bayikuye barayimara ati ibijumba b'abakobwa b'ibanjye babigurishije byose babimaze yesu we none se ubwo ati nyine ubwo uzihanga urihangana utegereze nzabanze nshe njye kuyitera nibwo uzakura ntabwo uzi ko naburaye njye kurara ubwa gatatu wambabariye koko hmm? mudamu mbona aranyihoreye aba arigendeye ndamukurikira aragiye ajya ku biraro by'ingurube ndamuhaga mbamugezeho ariho aravuga iby'ingurube ati koko ati ntundebera ati izi ngurube ziri aha ngaha zikabura ibyo kurya ati n'imijumbajumba n'ibikonokono biri ririya ati iyo bazizanira bakaba bazihaye ubu ziba zitariye ntinarindi kukubwira yewe ntiwenda ntume dukeya ibindi nzaba nzaba mbijyana hmm? nabateye koko eh? ingurube zirinda kuba zirya koko n'abantu baba aha ngaha ubu se nibura niba ingurube ziri imeze gutya inka yo yabonye icyo kurya eh? yewe narindi kukubwira wenda umwe ku mufungo da umufungo basa umufungo hmm? aba ku nka ndakurikira ndebera n’ukuri ukuri Imana inka uzi ko nazo nta kintu zabonye yaranyohaguje uzi kuvuga ikintu ubabaye ubwira umuntu wumva anareba azi n'icyo uvuga yarangiza akavuga ibitandukanye n'ibyo uvuga biraryana birababaza ikintu cyaraje kirabyimba ahangaha bakita ikiniga ndakimira cyanga kugenda ndakizamura ngo kimanuke kigende kiranga kintu cyanze ijwi riraza rirambwira ngo mwana wanjye ngwino ushaka aho uririra numara kurira ufata isuku utahe sinzabura kutakugirira neza ndagenda njya mu kazu mu kazu batekagamo ka kikoni kugira ngo ndiriremo nimara kurira mfate isuka ntahe ndagenda njya mu kazu kari kari aho ngaho ko nagakase gutya ninjira mu kumba kari gahari nsanga harimo umuvure urimo ibivuzo nsanze harimo umuvure urimo ibivuzo ndavuga ntaha ngiye kurira ntabanje kwiramira nabampemutse mpita njya ku gatanda wanikaho ibyombo nkuraho igikombe mpita nataka bya bivuzo agakombe ka mbere aka kabiri mwagejeje hagati abamagaze hejuru ati gonza nti atese urya n'ibivuzo nti nti ndabirya ubwo se wahakana kandi wafashwe nuko ahita ambwira ati noneho urya n'ibivuzo atereka nk'utudobo tubiri biwaniremo ntinti mpimira ahubwo nguko uko nahembwe ibivuzo nakoreye ibijumba noneho rero bavandimwe ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi mbaye ubuhamya bw'uko bw'aho nakuriye n'aho nabaye eh, rero uyu munsi gonzage ntabwo najya guhingira ibijumba sinahingira n'ibivuzo usibye n'ibivuzo no kubihingira sinanabirya siba no kubirya n'ubushera simbunywa kuko mu bintu imana yankuyeho n'ibyo birimo rero uyu munsi gonzage ndatuye ntago nyikodesha ntuye mu bugesera inzu yanjye ndi hano mu bugesera ntabwo ari nini ku rwego ruhambaye ariko omwe niba mbasha kubona aho abana banjye baryama nkabona sindyame mu byombo n'umushyitsi yaza akaba azabona aho yicara ni iby'umugisha gusa nayigiyemo ntarayuzuza ariko n'ibiburaho imana izabikora ntaho imana itakura umuntu nta itamugeza gusa uwo mudamu nahujwe nuko nawe yapfuye atabonye ko imana itanga ibiryo kuko uwatubonye muri iyo sura ya mbere tugikennye tukize gute yarazi ko tuzafata natwe dupfanye inzara nk'iyo mama yapfanye ariko uyu munsi ntabwo ntabwo ntabwo ntabwo ntabwo nta muntu nahingira ngo nkunde mbona ibiryo murumuna wanjye nta muntu yahingira ngo akunde abone ibiryo bashiki banjye nabo nta bantu bahingira ngo bakunde babone ibiryo ni ukuvuga ngo ni ibintu imana yagize gutya iradukorera ntabwo turi abakire ariko uko biri kose iby'ubu biraruta ibya mbere ngo nzajye ndazwe nk'umuhanzi umukozi w'imana dawidi abuze uko abigenza umuntu utuye mu mubiri izo ndirimbo zarakunzwe imana yazihereyeho irangaburira uyu munsi ndayishimye naho nakena naho nabura ibiryo mbibura nk'amwe mwese n'abandi bose kuko muzi ko ibintu ntabihoraho ni ukuvuga ngo imana irashoboye imana ibaha umugisha rero niba hari icyo ukuyemo imana mwijirirwa umugisha ariko uyu munsi reka dukorutirire ahangaha tubashimire tubabwire ngo ntaho imana itakura umuntu ntaho imana itageza umuntu uwo nzagiye wacaga inshuro niyo muntu ubona kuri kamera nabaye umukarani mu mujyi ngewe mubona nabaye umunyonzi kanombe kabeza murindi uyu munsi ninjye mubona hano kuri kamera ubwo ah, nzagenda bishimira imana namenye ibiro mfite maze imyaka itatu nubatse nsanga mfite ibiro mirongo ine na bitatu nambara makumyabiri na gatandatu mu nda uyu munsi iyo nibona nkabona narengeje ibiro mirongo ine na bitatu <laughs> ni umugisha ugeretse ku wundi ngo nzage rero ndabashimire reka rero tubashimire kandi dusenge imana tuvuge ngo imana itugire neza namwe mutarabona mutaragiraho muva nimwizere ko imana izahabakura nimwizere ko hari ibyo imana izakora iracyahari ntaho yagiye iracyakora mana data twese uri mu ijoro ndagushimye kandi ndaguhimbaje ushimiye ineza yawe ushimiye kutwitaho ushimiye ko uri umukunzi wacu ushimiye ko tumenyera byose wadukuye kure ufite n'aheza witegura kuzatugeza nushimwe rero muri uyu mwanya nyemera nkusabe data unyemerere ubu buhamya ubuherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza umuntu ubwumvise uri kutureba nawe yizere ko wowe wankuye aho nkaba ndaha nabo uzabakureyo urengera abapfakazi ukarengera imfubyi abatagira shinge na rugero ukabarengera natwe tuze kuza turengera ukarengera n'abantu urakoze kirisito gusaba ni uko watugutanga ni uko uri mu ijoro ry'ibisubizo byose utegura ubikore kwiyubahisha tubisabye mu izina rya data twese umwana n'umwuka wera amen murakoze